Продолжается операция сирийской арабской армии по освобождению района Аль-Кабун от террористов. Эти здания пока еще находятся под контролем боевиков. Солдаты террористов разделяют не более 100 метров. прикрытием танка пехотинцы приступили к зачистке жилого здания. Когда солдаты вступили в бой внутри жилых построек, боевики отступили к школе. При обнаружении новых огневых точек противника танкисты снова наносят удар. Армейские подразделения зачистили 4 жилых дома. Это позволило обойти и блокировать школу, которая является доминирующей позицией бандформирования. Боевики постоянно пытаются контратаковать, чтобы вновь нарушить транспортное сообщение между Дамаском и севером страны. Они не ставят цели контролировать дорогу. Их цель – разрушить коммуникации. Интересы мирного населения для них не в счет. Второй танк вперед на 3 метра. Первый стреляй. БМП вперед. Повернись. Десантируй. Вторая БМП. Займи позицию. بس ايهاب رجع لورا عدل يلا ثاني بي ام بقرب صحي صحي بسرعه صحي قرب رجع ايهاب رجع ايهاب دبابي طابقين يلي على يسارك على يسار الطلقه الاولى ارمي Танк. Слева в двухэтажном доме боевики. Стреляй по ним. قذيفه يا جرواد نار قرب الصحي قرب الصحي БМП влево и назад. Высаживай. قرب الصحي شد يس... شد يسار يسار يسار يساري بارض يساري بس جا لورا جا لورا جا لورا اسرع من هيك يا محمد Также нам показали очередной подземный ход, связывающий Аль-Кабун с Джобар. Террористы пользовались им уже полгода. Окей? Для маскировки боевики заваливали промышленные тоннели и использовали их впоследствии не только как средство сообщения, но и как укрепление. Швейбалам. لحد لمين بي... بيودي؟ بيودي لا بعد معمل الغاز عند شركة الدين بيمتد من هون لوين؟ عم بتصور هون شيء؟ من هون لمعمل الغاز؟ لا لا سيدي هلا بقى لجوبر هاد ومن هناك واصل على جوبر يلا انت بدك تصور ضوي عم بتصور يلا ها في ملاقي ستوب ستوب ستوب يس هون عبارة عن آه، زجاجات حارقة تكتيل مولوتوف مولوتوف مولوتوف عيد وهون بهالمنطقة بالنفق تم العثور على قنابل المولوتوف المصنعة بعبوات زجاجية مثل ما شايفين مملوءه بالوقود ومحطوطه مثل السكين يعني مشان استخدامها بال بالرمي على عناصر القوات المسلحه والعناصر المدنيه الماره على الاسرار الدولي Продолжение следует... через подземный ход, брались через автостраду. Также ходили здесь и боевики. 200 метров подземного хода, которые позволяли ему ходить не, незамеченными. Окей? لا لا ما في شيء نطوا عني Для создания туннелей боевики порой используют промышленные туннели, в данном случае туннель э, электросетей. Они врубаются собственными дополнительными ходами и получается целая сеть туннелей. Жает? Yes. Руку вперед, Андрей. Ты судья, а я буду так, чтобы тебя цеплять. На выходе из туннеля мы обнаружили следы ожесточенных боев. Она может быть ловушка еще. Марат Мусин, Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Евгений Кузнецов, Андрей Дамаск, Сибирь.